Okay. Sekarang kita lihat amali mengakses e-journal dan download artikel. Ya. Okay. Ini part yang paling uh, penting. Ya. Dengan kemahiran ini, anda akan mudah untuk belajar, mendapatkan bahan ya, dan perjalanan uh, PhD anda, master anda, insyaAllah akan lebih mudah. Ya. Okay. Uh, ah, ini antara yang percuma. Ada banyak lagi sebenarnya. Cuma saya nak tunjukkanlah ya, beberapa contoh ya, yang popular. Okay, My Journal. Okay, ini website dia. DOAJ atau uh, uh, Directory of Open Access Journal. Okay. Google Scholar. Ah, ini ramai student yang guna ni. Yeah. Dan ini adalah yang berbayar, ya, dilanggan uh, untuk siswa guru, pelajar dan warga IPGM, IPGK sahaja. Eh? Iaitu kita ada ERIC, uh, Database dan Emirate Publishing. Eh? Yang mana bersesuai untuk pendidikan. Eh? Dan uh, ini adalah websitenya. Uh, ini sebenarnya adalah digital library yang diselaraskan secara Uh, centralized oleh IPGM. Terima kasih kepada IPGM. Ya. Baiklah, sekarang kita lihat Amali mengakses dan mendownload. Okay. Ya. Yang pertama sekali, bagi uh, warga IPG, okay, ya, mungkin ini ulang kaji, ya, yang belum guna, silalah guna. Ya, anda harus faham uh, bahawa kita sebenarnya ada digital library ya, yang um, disentralisekan menggunakan website Elips. Uh, Elips ni maksudnya elibrary.ipg.edu.my. Ya. Okay. Nah, inilah uh, paparannya. Ya. Jadi bila kita nak dapatkan yang berbayar telah dilanggan oleh IPGM tadi, ya, kita login online journal. Okay, saya tak akan bagi password di sini uh, kerana ini adalah untuk warga IPG sahaja dan juga pelajar dan uh, warga. Yeah. Jadi uh, ianya adalah terhad untuk warga IPGM. Baiklah. Unt, uh, bagi universiti lain juga sebenarnya ada, eh, pasti ada uh, digital library. Yeah tautan dan juga password yang diberi pada anda. Eh, OUM ada, eh, uh, AEU ada, semua ada. Eh. Okay. Ini adalah uh, yang diberikan. Ini sudah login ya. Selepas letak password tadi. Ya. Login. Jadi, uh, ini Emirat Publishing dan juga Eric yang saya nyatakan tadi. Okay, sekarang sebenarnya UDL Islamic dan iFocus telah uh, ditarik balik, eh, tak ada lagi. Tapi ada satu lagi yang akan di uh, semula. Eh, walau bagaimanapun, uh, saya suka menggunakan Eric kerana sangat banyak bahan jurnal, e-books, ya, termasuk Emirat juga berkaitan dengan pendidikan. Baiklah, selepas uh, selepas masuk tadi ya uh, akan keluar paparan ini ya In, uh, Eric maksudnya Institute of Education Sciences ya jadi type saja senang aja sangat mesra pengguna ya rakan-rakan sekalian ya okay, type saja etnik contohnya maka akan keluarlah ya uh, artikel-artikel ya yang terkini dan juga yang di belakang eh untuk membuat kajian memang sesuai eh untuk membuat penulisan kerja khusus semua eh kita ada digital library tuan-tuan dan puan doktor pelajar-pelajar yang bersama kami hari ini itu tadi Eric eh uh, DL uh, digital library IPG sekarang uh, kita masuk pada yang percuma. Eh, yang percuma ni semua orang boleh akses. Okay, My Journal. My Journal ni sebenarnya adalah Journal Malaysia. Yeah. Even Batu Lintang pun uh, jurnal mereka berwasit telah diletakkan di sini. Yeah. Baiklah, uh, ini adalah antara journalnya, Yeah. Uh, buku journal penuh. Yeah. Okay, kalau di sini kita boleh lihat yang tahun berapa ni. Uh, okay, saya tak akan jelaskan eh, dengan uh, lebih okay. anda boleh explore okay. Ya. Okay. ini adalah volume 33 2018 Asia Pacific Journal of Educators and uh, Educations okay. bagaimana kita nak mendapatkan uh, journal okay. uh, kita boleh nak tengok sesuai atau tidak kita boleh view abstract first okay. ataupun selepas itu kita boleh view reference-nya ya. Dan kalau uh, nak download full text, kita klik sahaja, ya. Okey, sekarang kita uh, daripada My Journal, kita pergi kepada DOAJ. Ini juga popular, ya. Iaitu Directory of Open Access Journal, DOAJ. Baiklah. Ah, ini paparan dia bila kita buka. Okey. Ya akan keluar ini. Ini lagi mesra pengguna, eh, tuan-tuan, puan-puan, eh, doktor, ya, semua. Ah, type sahaja any relation kalau nak cari dalam bahasa English. Dan untuk pengetahuan anda, DOAJ ini banyak data-data jurnal dan articles dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Indonesia. Ya. Jadi bolehlah gunakan ini bagi yang uh, tercari-cari uh, artikel jurnal uh, bahasa Malaysia bahasa Indonesia eh uh, ini contohnya saya type tadi uh, masa nak mengajar ni uh, berkongsi ni hubungan etnik ya bila search uh, keluar banyak eh uh, ah, ini yang di depan sekali uh, eh, at result found uh, Okay. Penduduk dan hubungan antar etnis di kota Surabaya pada masa kolonial. Eh, contoh saja. Sekarang kita lihat uh, enhancing uh, students uh, academic performance in Malaysia online distance learning institutions. Ini saya nak tunjukkan adalah uh, articles yang telah di-download. Okay, contoh saja, eh, download try try lah. Bagi yang tak pernah cuba, saya tak percaya kalau tak pernah cuba. Tapi percayalah maka menjadilah. Eh, bagi yang tak pernah cuba, cubalah. Eh. Ah, kita uh, pelajar kenalah eh jangan pula kita ketawakan diri kita sendiri